Mat den Owlosrechter muss een allgemeng soen, datt et eben e lëtzebuergeschen eege Gesetz huet iwwert den Droit d'auteur. wou dann deemno och d'Rechter vum Auteur respektiv vun den Ierwe vun engem Auteur och geschützt sinn. Wann ech also wëll eppes benotzen, wat een anere geschafen huet, da muss ech am Prinzip seng Autorisaoun froen, also d'Recht froen, dat och ze benotzen. Wann ech elo wëll an engem Cours eppes benotzen, muss ech mir eben eng Rei Froe stellen, déi ech am Virfeld kann iwwerpréiwen. Dat Éischt ass emol, Ass dat, wat ech elo benotzen, wat ech integréieren an e Cours, ass dat iwwerhaapt geschützt? Do ass d'Äntwert ass u sech déi, Ass dat, wat ech viru mer leien hunn, ass et originell genuch, datt ee ka soen, jo, do huet ee sech Méi gemaach? Et erfëllt also d'Konditioun vun der Originalitéit, dass et net schonn souwisou op honnert aner Plazen an därselwechter Form existéiert. Dat ass dat Éischt. Dann ass et esou, muss een sech d'Fro stellen, Ass dat, wat ech benotzen, benotzen ech dat an engem ëffentlechen Zesummenhang? An do muss een et och visibel soen, Och de Klassesall, dee jo en zoune Raum ass, mee do sinn aner Leit, do si Schüler, déi och nolauschteren. Dat heescht, Jo, wann ech eppes an der Schoul benotzen, da sinn ech am Domaine public. Dat heescht, Jo, ech muss dann och dotus Rechnung. Froen. Déi nächst Fro, déi ech mer ka stellen, ass déi, Ass iwwerhaapt dat, wat ech elo hei benotzen, ass do nach en Autosrecht drop? Un engem praktesche Beispill erkläert, De Reenert gouf geschriwwen 1872, de Michel Rodange deen et geschriwwen huet, mä deen ass 1876 gestuerwen, an dat Autosrecht, dat ass nëmme 70 Joer dono nach valabel. Dat heescht, dono, an deem heie Fall war et dann 1947, Ma ab do ass dann dat, wat hie geschriwwen huet, d'Gedicht, e Lidd, dat ka jo dann all Zort vu Schafung sinn, ass dann am sougenannten Domaine public, dat heescht, jo, lo hautdesdaags kann ech de Renert integral benotzen, well keen Droit d'auteur méi drop ass. Ma wann een zu Lëtzebuerg am Enseignement wëll Quellen zitéieren, also Saache benotze fir an e Cours anzebauen, da gëllt och do den Droit d'auteur an et muss een also dann d'Quell iwwerpréiwen an och gegebenenfalls den Auteur dann och ëm Erlaabnis froen. Interessant ass awer, an dofir hu mer dat och hei eriwwer regrouppéiert an eisem Ratgeber, datt mer awer do am Lëtzebuerger Gesetz iwwert den Droit d'auteur eng Ausnam hunn, dat ass de sougenannten Artikel 10. Do gëtt et zwee Beispiller, déi do mam Enseignement ganz gutt passen. Dat eent ass eben dee vun der Zitatioun, dat heescht, wann ech elo just en Extrait vun engem Wierk, dat ka musikalesch sinn, dat ka schrëftlech sinn, Literatur sinn, wann ech elo just en Deel eraushuelen, dann ass et och nach fir de But vun der Education fir m'enseignement eben gutt, valabel. Déi aner Ausnam, déi ënneem, dat ass déi vun der Illustratioun. Dat heescht, wann ech elo e Wierk huelen, fir domatter e wëssenschaftleche Fakt ze erklären, ze erläuteren, ze illustréieren also, och dann kann ech dat maachen. An wéi gesot, an deenen zwou Ausnamen brauch ech dat dann net beim Auteur extra nozefroen. Mä den Internet ass genee esou wéi elo de Klassesall en ëffentleche Raum. Dat heescht, wann ech eppes dohinner stellen, da kréien aner Leit dat mat an da muss ech och ëmmer oppassen, dass dat, wat ech dohinner stellen, an eventuell vun aner Leit benotzen, gekläert ass, dass also dat och auteursräittechnesch eben iwwerpréift ass, respektiv muss awer och da soen, wann ech da selwer eppes schafen, eng ganz nei Plus-value, also eppes Originelles schafen, hunn ech dann Auteursrechter, soudass aner Leit, och wa si et am Internet fannen, et net einfach esou kënne benotzen, mee och do da mech als Auteur den Ament froe mussen, ob ech domat averstanen sinn, wann dat weider genotzt gëtt. Fir och do vläicht en aktuell Beispill ze soen, Mir hunn en Internetsite, deen heescht colonie.lu, deen ass och elo am Enseignement virgesinn, fir an engem Buch eben och vun engem däitsche Verlag mat als Beispill an de Cours integréiert ze ginn. Maja, déi hunn eben eis da kontaktéiert, fir ze froen, ob si de Logo dierfe benotzen, eng Referenz op den Internetsite kënne maachen. An natierlech, a wéi a ganz ville Fäll, hu mir och gesot, Ma guer kee Problem, Dir dierft dat fräi benotzen. Mä soubal ech mat anere Leit, ob dat elo Aarbechtskolleege sinn oder net, mee déi benotzen dat jo dann och herno an hirem professionelle Kader, wann ech also mat anere Leit Saachen tauschen, muss ech ebe kucken, datt dat, wat ech hinne ginn, och otostechnesch gecheckt ass. Do gëtt awer dann natierlech d'Méiglechkeet, datt ee wéi gesot schonn selwer d'Rechter gefrot huet, et och kënnen. net just selwer ze benotzen, mee dass een dann, wann een en Auteur gefrot huet, och dann deen direkt matfreet, ma kann ech dat herno och mat aneren deelen? Dat ass den ee Reflex. En anere Reflex ass awer och deen, et kann een op Quellen zréckgräifen, wou och schonn d'office grad och drop steet, ech dierf dat mat aneren deelen, ech dierf et am Enseignement och einfach esou upassen. Fir do just e Beispill och ze nennen, mir hunn do e Leitfaden eben och erausbruecht, e pedagogesch Leitfaden vu Be Secure, wou een dann och direkt dann Aarbechtsblieder dran huet, déi fäerdeg si fir op d'Copiesmaschinn, fir am Unterricht auszedeelen,